Hem fet aquest exercici de, de, somiar, de somiar el Nadal com ho faria un nen o una nena. Ja veureu que a moltes de les coses que passaran passen a l'entorn de, de dos fets, de capses que s'obren, de capses que contenen somnis, de capses que contenen il·lusions, bons desitjos, com passa sempre a les, a les festes de Nadal, i també a l'entorn d'una protagonista absoluta que serà la ballarina, que és una gran obra d'art articulat que expressa també d'una forma molt artística i relata i presenta els esdeveniments més importants que tindran lloc a la ciutat.